cilvēki ir atšķirīgi un var būt atšķirīgi. Un faktiski šajā atšķirībā ir arī sabiedrības spēks. Ja? Jo dažādās, teiksim, spējas un kompetences vai ne, konkurence rodās no tā, ka mēs esam atšķirīgi. Un faktiski sabiedrības tāds arī um, um, vadmotīvs, tas kas, tas, kas sabiedrība virz uz priekšu, ir arī savstarpējā, teiksim, cilvēku konkurence. Jā. Par kaut ko labāku, skaistāku, vērtīgākām zināšanām. Ja. Un tajā mirklī, kad, kad sabiedrība akceptē, kad mēs esam atšķirīgi, bet no otras puses, ka mums visiem ir jābūt vienlīdzīgām tiesībām ja, un vien, vienādai iespējai iegūt labu izglītību, uh, vērsties veselības aizsardzības iestādēs, tad, kad ir nepieciešams. Ja. No tā visa veidojās, teiksim, mierīga, toleranta sabiedrība.